Musico ciam gravas Por imagi justan mondon Saluton, bonan vesperon al civi Hodiau mi riposis Mi restis heime Cai mi faris nenion specialam facte Crom legi Legi proplesuro, ne nur por eh, studo Ciar ancao pro mia laboro mi devas legi multe. Kai mi volas montri al vi ion kiu kiu plezurigis min. Nome la lasta numero de la revuo de Esperanto Nederland Fenixo. Ci tio estas la kovrilo. Kai kial mi mon volas montri tion al vi char estas en estas o estas kelkaj paĝoj kun kompreneble kai generale articolo e sas du articolo e en unu pagio a o kai foie unu articolo en unu pagio kai tio signifas che la fera sa suffice grava kai estas mi kai tio estis uh, plesuriga surpriso por mi malcovri tion char ci la temo nesta se speranto vidu Federico Gobbo prilaboras argument computilon, facte ne vera estas computilon en la computilo en la uh, senso uh, ni diru fisica, cioè ne corpa temas pri motoro, argument motoro, sed ne gravas tio. La grava fero estas che mi gioias che en Esperantujo anca oni attentas pri uh, la alia i partoi de mia i esplor interessoi char ia mi estas la catedrulo al universitat amsterdam pri linguistico ca esperanto sed de nur ca do mi core dankas la redaxio de fenixo pro tiu omaggio kai mi lasas vin al um, vosto de citiu videto kai estas eh, iu surprizo kai do mine mine diros ion ein do gis morgau gis morgau